oh, dit, oh, oh, dit, oh, dit hier word je gek van, man. <laughs> oh, wat een verschrikking. Oh. Och. Oh, dit, dit, dit, lijkt met dat ijs... Eh, met die, die, die, die ijswedstrijden, met de stoep schoonmaken. oh, je wat ontzettend gezellig. Oh, wat leuk. Oh, oké oh, nou toch eens. Ach. Ach, oh, het is toch net of je in New York bent, hè? <laughs> Ik voel me hier heel... Oh, wat jammer. ach Oh, er komt die helikopter oh, daar had Henk het over. <laughs> oh ja. Oh, dat heb ik van Henk gehoord. Och jee. Och! <laughs> Oh, Free, oh, wat leuk! Oh, alsjeblieft kom die voorstelling <laughs> geven, jongen. Oh, wat zal ik hier een... Oh, kijk, ik ben onder de tafel. Oh. Oh, in ieder geval geweldig. ja. Oh, die end. Och. Oh, wat, oh, wat geweldig. Wat super, wat super. Oh, hey. <laughs> Oh. Je hebt me toch niet gefilmd?